في كندا يعني الناس قاعدة مستنية النهاردة في فانكوفر الجو عشان يشوفوا هيبقى عامل ازاي الكلام ده أول مرة يحصل ما حصلش من عشر سنين الناس اللي بيقولوا لي طبعا انا لسه جديد فانا ما اعرفش اذا كان الكلام ده حصل قبل كده ولا لا بس بيقولوا لي اول مره يحصل فواضح ان كندا بترحب بينا بس عايز عايز افرجكم على المشهد من بره عامل ازاي الدنيا لسه بادئه ف مفيش مفيش تلج الارض بس في خلال ربع ساعه بالكتير هتلاقي تلج كتير جدا في الارض وهتلاقي الدنيا بقى تلج والتلج بيوصل سمك قد كده وحاجات كده يعني انا عند الجامعه الجامعه بتاعتي بي سي اي تي آه، زي ما انتم شايفين الموضوع غريب جدا ان اول مره يحصل في downtown بالشكل ده كده ان يبقى بالشكل دوت التلج نازل بص انا انا يعني اتمليت في ثواني